What's up, guys? E aí, galera? Hoje tá rolando um jogo muito especial, onde eu peguei 10 expressões americanas e eu vou falar as expressões e ela tem que tentar adivinhar o que elas significam. E no final, quem perde tem que fazer um desafio que vocês vão escolher. Isso aí. O desafio que tiver mais curtir, a gente tem que fazer. É, que eu espero que seja ele que faça, não eu. Não vai ser. e tem um outro vídeo no canal dela, onde ela escolheu dessas expressões brasileiras e eu tento adivinhar o que elas significam. Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho que usar uma frase, né? Em inglês. He is not the sharpest tool in the shed tá, significa que ele não é, tipo, mais inteligente ou melhor naquilo entre algumas pessoas? Yes! Sério? Significa Como... exatamente o que você falou? Ai! <laughs> não, vamos pular, <laughs> vamos pular, não é justo. Não, não é justo. Tá bom, pra, uh, primeiro. Não, esse foi o primeiro. <laughs> não, não senhor! <laughs> tá bom. In the doghouse. Droga, eu já escutei isso em músicas. <laughs> e em filmes. Aham. Uh -huh. Mas agora eu não lembro o que, que significa. Um, tá em casa? Tá não, em casa? <laughs> não. Tá, existe tipo casas para cachorros no Brasil, tipo na, no jardim. Aham. Uh -huh. Tá. Então significa que se você, tipo, se você fez algo errado, a mulher de você vai te mandar no doghouse. Ah, a mulher, a mulher não pode mandar o homem para doghouse. Não, a mulher manda o homem, o ah, homem não ah, tá. pode mandar a mulher. Exatamente. É. Muito bem. Próximo. Pot calling the kettle black. Pot? Calling the kettle black. Isso é um pot? Pot é pot mesmo, isso é um kettle. Tá, fala de <laughs> novo. Um pot. Calma. Ah. ah, não, isso é panela, não pote. O que, é que é pote? Isso é um pote calling the kettle black. The pot is calling the kettle black? Aham. Uh -huh. Não tem nada a ver com o pote e eu. Ah, eu tá? imagino. <laughs> Se eu fosse te bater na cara uh uhum. -huh. e você me bate na cara, eu falo, porra! que tá fazendo? Você é muito malvada. O que você tá fazendo? Você pode falar, ah, that's like the pot calling the kettle black. Ah, Entendeu? entendi, tá. entendi, faz sentido. Tipo, tipo o que, que você tá reclamando? Você acabou de fazer comigo? É, exatamente. Ah, legal. Bom, perdi. <laughs> the cold shoulder. The cold shoulder? Aham. Uh -huh. O ombro gelado. Aham. Uh -huh. Vou... Que a pessoa não é amiga o suficiente? Não. Não. <laughs> Não. Não sei, então. Como assim? É porque quando, tipo, vocês são amigos e eu tô triste, eu vou chorar no teu ombro. Eu achei, tipo, sei lá. Que você. Que chorou? você não é muito amigo, então você não vai me dar o teu ombro pra chorar. Ah. É. Mais ou menos no sentido, mas não exatamente. Tá. Se eu estou brava contigo, eu vou te dar o cold shoulder. Ah, você vai me dar um gelo. É? <laughs> Ah, tá. Dá um gelo, é tipo só se afastar por um tempo, assim, e uh -huh. ficar longe. É, uh -huh. vou dar um gelo. Tipo, eu tô bravo com você, vou te dar um ombro gelado. <laughs> Como é que é, diva? <laughs> tá, é. Okay. Então, 3x1, né? 3x1, 3x1. Spill the beans spill the beans, uh -huh. cuspir as, os feijões. Uh <laughs> -huh. Ai, cara, você também tá escolhendo mais difíceis, hein? Aham, uh -huh, eu quero ganhar. <laughs> Uma frase. Não, não. É, eu, eu tenho frases pra tá você. Tá bom. He spilled the beans last night. <laughs> ah, eu acho que eu conheço. É? Tipo, ele falou mais do que ele deveria. Hum explica tipo, um pouco mais. Por exemplo, tem um segredo. É. E aí você, tipo, fala um segredo que não era para você falar. É, é bem no sentido de segredo. É. Então, ganhei o ponto. 3 a 2. Play it by ear. Play it by ear? Uhum. Tocar, tipo, no sentido ear. de tocar? Ear. Ear, esse ear. Não é year. <laughs> Gente, ear. Alguém por favor, alguém consegue diferenciar? Toda vez que ela fala ear, ela fala year. Quando ela quer falar year, ano, ela fala ear. Tá, não, vai lá. Ó, vamos ver se vocês conseguem perceber a diferença Tá. no som. Fala ano. Year. Fala orelha. Ear. Não tem diferença! Tá. Tá, mas qual year que você tá falando? do ano ou da orelha? Da orelha. Tá. Fala de <laughs> novo. Let's play it by ear. Vamos jogar? É, nesse sentido, não é exatamente jogar. É play. É jogar uma situação. Ah, tá. Ah, tá. Entendi. Uhum. Let's play by ear. Let's play it by ear. Vamos jogar com as regras? Tipo, vamos obedecer as regras? Aham. Uh -huh. Yes! Não. Não? <laughs> Não. <laughs> Droga! Ah, podia ser, né? Ah, podia. É, significa que você não tem um plano diretamente. Você vai sair ou você vai. Tipo um road trip. Você simplesmente vai para qualquer lugar sem ter um plano. Vamos, vamos play it by ear e ver o que vai acontecer. Ah, droga. Ah. Então é bem ao contrário do que eu achei que <laughs> Knocked up. Knock o quê? Knocked up. Knocked up. Or to knock up. Te na acaba. Uhum. Tipo, bater para cima? Não. <laughs> não, não que esse é o significado, mas a tradução. Não, não, não tem nada a ver com. Na verdade, não tem nada a ver com. Pra cima. Pra cima. Knock up. Cara, não faço, não faço ideia. Chute, chute. Mas o que, que eu vou chutar se eu não tenho <laughs> ideia? Tá bom. Tipo, I knocked her up. I got her pregnant. Ai, <laughs> lógico! Ai, eu sempre escuto essa nos filmes e nos seriados. Se você tivesse falado na frase, eu saberia. Eu sei, quando eu não falei. <laughs> Então é 6 a 2 ou 5 a 2? 5 a 2. 5 a 2, tá. A change of heart. A change of heart? Aham. Uh -huh. Ah, é o Cara, é o que significa a frase, tipo, mudar. <laughs> Não de mudar o coração, mas, tipo, ele era uma pessoa má, agora ele é uma pessoa boa. Ele teve um change of heart. Mudou a opinião, mudou o que ele pensa, mudou o jeito de ser, de agir, de. Mais ou menos é isso. É menos no sentido de mudar a pessoa. Tipo, se a pessoa é fria e ele muda para uma pessoa mais aberta, não é exatamente nesse É mudar sentido. de opinião. É tipo... mudar de opinião. É, mas eu falei é. esse também. Tá bom. Você falou tudo, então, <laughs> para ser certinho, né? <laughs> para garantir. <laughs> Screw loose. Screw loose. Screw já ouvi loose. essa, já ouvi essa. Tipo, se você ferrar com alguma coisa, você perde. Tipo, se você fizer alguma coisa errada, é você que perde. Que sai perdendo. Não. Não? Não. Droga! no sentido que você tem screws, que ah, é no sentido que você tem solto. parafuso na cabeça. A gente tem. É que eu não sabia que screw significava parafuso. É. Ah, viu? Se eu soubesse, eu tinha acertado. Porque a gente tem em português. Tipo, ah, ele tem parafuso ah, solto. Tadinha. É, ó, oh, injusto essa, <laughs> Não, galera. não é, é não é. você chutou, então... <laughs> Draga. Sexta três, gente. A última. Drive up the wall. Ah, fala sério! Calma, como é que é? Drive up the wall. Dirija, tipo, na parede? Mais ou menos. Drive up é tipo dirigir pra cima ou dirigir tipo pra frente? Para cima, mas não tem nada a ver com dirigindo. Tá. Tipo, faça alguma coisa mesmo que você tenha barreiras? Não. Drogas. <laughs> Quando alguém tá te irritando, ele é driving you up the wall. Ai, like, like, driving you crazy. Like driving you crazy. Uh-huh. Ah, você tinha que ter usado essa expressão. Mas existe duas, né? <laughs> Então, gente, ela perdeu. Então, deixa qual desafio vocês querem ela faz. Sejam bondosos. Eu vou gravar. Então é isso. Espero é. que ah. vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham uma boa semana e tchau, tchau. <laughs> Tchau. português seria deixe ir. Deixe ir. Deixe ir. Deixe ir. É verdade. Então, próxima. Essa acho que vocês vão aceitar, aceitar facinho, mas vamos lá.